warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kebajikan. Nama saya Nunung Nurayati, ESOS KP MSI, sebagai Camat Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Kecamatan Sukabumi merupakan salah satu kecamatan dari 47 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Secara geografis, wilayah Kecamatan Sukabumi terletak di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango Secara administratif, Kecamatan Sukabumi terdiri dari enam desa, yaitu Desa Parungsea, Desa Wanasari, Desa Kerawang, Desa Sudegirang, Desa Perbawati, Desa Sukajaya. Di Kecamatan Sukabumi terdapat tiga pesantren besar, yaitu Pesantren Anidom, Pesantren Sikoy, Turohman dan Pesantren Azenia. Di Kecamatan Sukabumi terdapat beberapa objek wisata, diantaranya Cakra Dwi teban Alami, Pondok Halimun, bintana Curug Ciberem, dan sebagainya. Untuk itu, marilah kita simak bersama beberapa potensi kekayaan alam yang ada di wilayah Kecamatan Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sukabumi sahanda penanam